और राइडे राइडेगा एवरीबॉडी थी बॉय जस्ट चल पैटर गए मेरे न्यू वीडियो तो आज चुके हम लोग वापस एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आज है इंटरव्यू और चाचा तो भाई चाचा को बुलाते हैं तो इसका इंटरव्यू शुरू करते हाँ सुने बेटे हैं आप सुने तो भाई क्या है भाई तुम्हें क्या इंटरव्यू इंटरव्यू लेना है क्या मेरा बताओ भाई अच्छी बात चली ले लो हाँ तो चाचा ये बात सच है क्या क्या आपने जो हफ्ते वाले दिन जो वीडियो अपलोड की थी रोस्ट की जो सबों ने बहुत ज़्यादा आग की तरह फैल ली थी उस पर स्ट्राइक मार दी है तो मेरे बेटे ये बात तो बात बिल्कुल सच है कि तो मैंने जो वीडियो डाली थी बिल्कुल आग के तरह आग मूर्चती थी वो वीडियो आग मोच मूर्चती थी और जिसकी पे तो वीडियो रोस्ट की थी ना कि उसे ये बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो है पकौड़ा आदमी क्या है पकौड़ा आदमी तो इसलिए उसे बर्दाश्त हुई नहीं उसने स्ट्राइक भेज दी और कमेंट में नीचे लिख रहा देख के कि भाई गुड हो गया जी अब उसने वीडियो देखी तो उसका रिजल्ट कैसा के जैसे किसी ने उसके दो मोटे मोटे बम के नीचे पतली सी सुई घिसे लेती हो तो ऐसा वो रिएक्ट देता है किसी वीडियो में कहा आपने कि ये बहुत ही घटिया तरीन किस्म का रिएक्ट था अगर जो भी करना था उसे पर स्ट्राइक नहीं भेजता भाई चाचा आपकी वीडियो में बस तो अगला सवाल ये है क्या आप दोबारा से उस पर रोस्ट करेंगे या नहीं करेंगे भाई ये बताएं ज़रा रोस्ट रोस्ट करते रहेंगे भाई हम किसी से नहीं डरते भाई उसे बच्चा है अभी अभी आया हुआ उसे तमने तो स्ट्राइक भेज देंगे चैनल बैन हो जाएगा भाई तीन स्ट्राइक पे चैनल बैन होता है और नब्बे दिन में एक स्ट्राइक हट जाएगी अभी तो हमें तो कोई परवाह नहीं हम तो अपनी वीडियो डालते रहेंगे भाई ऐसे पकौड़े लोग ये हम नहीं रुकते बस सही मैंने बेटे बिल्कुल चाचा बिल्कुल ठीक अगला सवाल ये है कि आपका रिएक्ट कैसा था जब आपने अपने चैनल पे उस वीडियो पे जो आग मूत रही थी आपने कहा उस वीडियो के स्ट्राइक पड़ गए तो आपका रिएक्ट कैसा था था कि मत ही पूछो भाई अभी मैं तुम्हें रिएक्ट प्रैक्टिकली दिखा हाँ तो मेरे बेटे मेरा जो रिएक्ट था वो ऐसा था और जब मेरे को ये पता चला कि भाई उसने स्कूल में मुझे ये बताया कि भाई मैंने आपकी वीडियो पे स्ट्राइक भेज दी तो उस टाइम मेरा जो रिएक्ट था जो मेरे अल्फाज थे पकड़ मेरे को मेरे को जानता नहीं है चाचा आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ और आगे की कहानी ज़रा आप हमें डिटेल के हिसाब से बताएं हाँ तो मेरे बेटे से मुझे ये पता चला कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ गई है तो उसके तुमने मेरा तो रेट देख लिया अब उसके बाद क्या हुआ ये तो देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखना भाई उसकी जो उसके साथ हुआ वो मैंने क्या किया उसके साथ वो भी देखना इसी में ये सब उसका हाँ तो मेरे बेटे तुम लोगों ने उसका रिएक्ट तो देख लिया भाई क्या उसके साथ हुआ और मैंने क्या किया फिर उसके बाद जब मैंने देखा यार मैं बिल्कुल सैड हो गया जब मेरा रिएक्ट जो तुम लोगों ने सबसे पहले रोने वाला देखा उसको देख के मेरी मम्मा ने ये कहा कि मेरे बेटे हाँ तो ऐसा किया और कहा कि भाई रोने धोने से कुछ नहीं और तू उल्टी और वीडियो बना भाई तू हवा में जा रहा है तू मुकम भाई, भाई तू सक्सेस कर रहा है इसलिए तेरे पीछे सारे पकौड़े इंसान तुम्हारे पीछे रोकने के लिए खड़े हैं तो भाई हमेशा एक बात याद रखना जब तुम आसमान पे पहुँचोगे तो तुम्हें खींचने वाले बहुत मिलेंगे सही है मेरे बेटे तो ये भी ऐसे ही पकौड़े इंसान है सिर्फ हाँ तो चाचा हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ भाई बहुत दिल से बहुत बुरा लग रहा है यार तो भाई चाचा को सपोर्ट करो और इस वीडियो और तो चाचा भाई आप बोल दो यार के वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार नहीं कुछ तरीका भी हाँ तो मेरे बेटे ये कैसा तरीका तुमने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बोला है कि आपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तो फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ तो मेरे बेटे इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और कमेंट में बताओ कि भाई आज का इंटरव्यू कैसा लगा और अगली वीडियो भी आएगी और भाई जो पीछे गेम प्ले चल रहा है उसके लिए थोड़ा नाजन दो ऐसी जाइंट रिव्यू के लिए रखा हुआ था हमने पीछे गेम प्ले तो बस तुम लोग अपनी वॉइस पे रखो और जैसे पकौड़े लोग को तुम डिसलाइक मारते हो और भाई हमारी वीडियो में जैसे तैसे व्यू आ जाते हैं इनके नौ घंटे हो एक वीडियो नहीं है और इनका और हमारी जो जनता है वो इनका डायरेक्टर हाँ तो मेरे बेटे में दोबारा से बोलता हूँ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करते हुए सही है खत्म bye bye tata goodbye गया